कोरिया के टॉप पाँच मास्क पैक जो हर भारतीय अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं सुबुन मास्क पैक जिसे मास्टर मास्क पैक भी कहा जाता है मास्टर मास्क पैक आपकी त्वचा को लोच प्रदान करने में सहायक है यानी इलास्टिसिटी ये एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो आपकी थकी और रूखी त्वचा को नम और लोचदार बनाता है जब आप गंभीर रूप से गर्मी से जूझ रहे होते हैं और आपका चेहरा लाल या शुष्क हो जाता है तब आप इस मॉइस्चर मास्क पैक को थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और जब वो ठंडा हो जाए तो उसकी सीट को अपने चेहरे पर लगाइए और लगभग 20 मिनट के लिए लगे रहने दीजिए जब आप इसे हटाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके चेहरे पर एक नया जीवन आ गया है जब आपकी कमजोर त्वचा थक जाए या आपको शुष्क और कमजोरी महसूस हो चेहरे पर तब भी आप मॉइस्चर मास्क पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं कोरियाई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मास्चर मास्क पैक एक लोकप्रिय प्रोडक्ट है जो आजकल भारतीय महिलाओं में भी सक्रिय रूप से लोकप्रिय होता जा रहा है